ojja munate tomujogaobyebyo owayimbozi nnyo ku social media twandikeneya hmm. spice diana hmm. abamusasudde ogenda okuyimba ku mukolo gwa bath bepate hmm. eya eh, muhosi abanopu ne baloka bamuvuma ati abanopu abamu tebategera kubawo gwo mulimu spice diana muyimbi gwe mulimu gwe nga naawe woba dokita nga naye wobaki music n'omupiira tebibeeramu bya bufuzi simanyi oba spice diana kumwe waliwo ayina kadi ye ngaayingidde nup okubeera mukwano gwa bobi wine tekikufuula nti owagira enkyukakyuka ate okubeera mukwano gwa genomos tekikufuula nti oyingidde enaalemu mm. abatebakimanyi okuyingira kaadi tusegera so spice dana mukwano gwakyagulani sentamu nange nga bwendi mukwano gwa bobi wine mm. ate nga bwendi mukwano gwaki gwa genero muhoozi so ogenda bamusasula ayimba ogwomulimu ate ku sente ezo zagenda oyimba kuliko bangi abamulyako so abannauganda tugyewo uh, kyebayita luyale Uh, obutagaliza mm. twalanga obutagaliza efutwa sitrago we yatuuka abantu abamu ebalemeredde ate bagwiriddemu eddalu omuntu wakulaba nga oguze emmotoka ezo sete zaani za mm. mwami museveni mm. naye ate nga babaka bannuupu nabo babasasula ku sete zaani n'ekibiina kyennyini ekyenuupu bakiwa sente mwaipod naye za gavumenti gavumenti fe gye tuwa omusolo E- eziriwa zibasasula ebibiina ebiri mu ipod esente za gavumenti era mwabantu mwabatuwa omusolo so eh. spice diana taata oyagalanza tugende spice diana mm. bw'aba agenza okuyimba mm. asi musango ogwo mulimu gwe ate bano abamuvuma abatalidemubobwainelukwe sirabawo olukwe lwamulidde because bobwaine okutandika sitwago teri yamugamba mm. ate era teri yamugamba kumubeererawo nange kenyini naliyo nenkola ki nensiibula ngaekintutte mu gavumenti kulya tegeera ndi mu kulya n'okukomba sowaani nagikombye tegeera ne banvuma era simanya fyuca ejja kufa hmm. siraba fyuca weefuddeku andi wano nammwenja kuddamu 22 kinasinziira bw'aba kyagulaninga naye bwe yagenda okulya ne tumukkiriza bwetu nedda ali az'abazungu oginako bukakafu at european union member tagendayo mu nkuŋŋaano so naffe ketulire nze olaba ŋŋamba katolu bwama mm. ekizibu kyaŋŋani abo bakatolu bwama mm. bo baalyako dda mm. obadde mubaka katisooka oleke fe abato tukole ki ne spayise naye agenda afune kasente guli mulimu eso eh, abavuma spayise dana simanye kyemuliko guli mulimu gwe nga bwe tuyimba waliwo abayimbira kabaka waliwo abayimbira president seveni waliwo abayimbira bobwine music cats across taliimu byabufuzi hmm. eh. awo wenyininyininyini singa sipresidanti ajayo sente newamuhozi zibamusasudde nazitwala nagabirako kuba nup banazikiriza yabawadde miliyoni satu ez'okugjayo abaana edubayi bisiiti eh. yino mayinze sanyo bintu bitaliiko evidence hmm. jenemuke yabadde ankubira njamukubira eddsagala ah, naye tamale ani abadde akubira jenemuke ngagambaki sirimuwoze projekt enkwatagana yange naye mwemabanaga mulooza bina ebintu byaddala bintu bitono kitegera so spice diana mm. uh, tumukongola kyuletinga mm. olwokuba nti yafunye ediiru ate si yeye yekka mm. n'abayimbi ki abalala so bamizisanizi mugende mukole ki mugende muyimbe mwefunire kasente nga timuwoza akasente tekanakola ki nze zendiddemu zimala wakalyanga meka simanyi naye nze bampa zendya bakuwa meka meka anti ze neisima tuliyo kuba mupepe tetumanyi pulojekiti gyeraga naye gyetuli watyagekedde kumaca nesa ngaera tugende ewalala nga tuddeyo wa prinsipe kati babwaini siri mukwano gwe juzi yankubira bob wine yaŋŋamba mm. mbuba musumbu wemagere ku ttakali mm. namugaa je mu ofiisi yange yagana mbwansindikira bobi yange atamanyi luzungu <laughs> namugaa bob wine the only person he can send mes rubongoya eh, my friend naye nga tuli bakwano ba bob wine just abantu mu abateekawo em eh, twawukana mu byobufuzi kwa buli omu aliire waali mm. naye ate mu buntu tukwatagana bob wine yagambye muno musibe era singa si musibe singa kamiliyoni ne bebekulu singa bawulira kyabakola ah, ah. kyagulani yeekubidde nnyo obulango mu intaviyu eyo naye alimbye kuba amazima ga katonda muggulu kamiliyoni mm. kyakubya omuziki kyotukkirize mm. tegera omuntu amazewo emyaka abiri mu music industry mm. oyabeera legend kamiliyoni nzija ku bobo ni kansokere ka million mm. ekyamazima ddala kyo tukkirize nti akasajja ka kamiliyoni kakoze mm. wano mwavaayo ne mukavuma ng'emizimu gitutte stage kwa amayembe ge gagitwala up to now police report tefulumanga kiki ddala ekyatwala stage ya kamiliyoni enkuba yava masaka dogo kamiliyoni namugamba boboini agambe enkuba ya mukisa kasiba tetutte stage ye yakuba e, e, eri enankani saana genayo eyo so bobwine mm. naye wamaanyi okusinzira kwani alaba musicaly bobwine wamaanyi ali mukyakusatu segeera gwanamba emu wange ye kamiliyoni namba bbiri ye bebekulu namba satumusicaly eh, ah, ah. mumuziki kali akasajja kakamiliyoni kakyali waggulu naye mu sente eh, mu sente bobwine yali waggulu eh, hmm. academicaly nakyo yakigudde alina diploma mwemudidi naye ebigezo bya bebekulu Is, is a eh, graduate. No. Eh, eh, yakoma mu senior 6. Babakuru yakoma mu mu senior 6. PCM atena aji. Na batuwo obuzibu oku defend. Ateka milioni. Ne ne results za ka milioni wali wazina. did they sit PLO? Kale, kale, eh, your contest, ye ye bigezo. Eh. Yo kale will never go dead draw. Ya academically. Ya academically. Eh, chari yao. Inenga eh, musical. Mm. Ani, ah, ya so memu didi. Eh. Ah, it's equivalent. To what? Anti ogatangate. Hmm? Segele. diguli yemudidi mm. bwoba mmemba wa paalamenti mm. nga si diguli yadde atugatta nga te olina okugiteekako satifikeeti endala e, e, e, ah, abaŋamba alikaventaliyo lubongo yayali yamujuzisebige asoma onulayini eh. asoma onulayini eh. waliyo onulayini student emakerere ah, ah, wasomerako ku univesity eh. bastudenti bonline jajja <laughs> ah, ah, bastudenti bonlinejajja jangu jangu jajja jangu jajja jangu lindako tuyite jajja jajja jangu bastudenti bonline eh. babeera ba alumomonayi babera bati aluminai aluminai simanya babera ba aluminai nga basomera online eh. nga balekita ti bakulabako physicalyebya balamu bireke mm. balamu ah, ah, bambi wembanga njogera ebintu bino sooka ondeke balamu muleke musajja wattemusicale <laughs> ah, camillion is still the best financially bobwine is the best mm. Ah, international recognition bob wine yabasinga bonna mm. segeera mm-hmm. because of politics mm. politics prevails over politics mm. prevails over life buli kimu kyabyabufuzi nebwogula kondo mu kudduuka kusasula omusolo singa bob wine bakera kumakya nebamukiriza okuddamu okuyimba tusuubirawo okulaba nga asinga ah, bano ababiriye because of his political affiliation segeera waliwo abayagala bob wine abasinga obungi because yesimbo yababonaabona kamiliyoni kyatakola ki Eh, waliwo abaagala kamilioni because is associated with government. Mm. Chegera, so these are different affiliation background ezireeta abantu in society. But yali ya politics, Bobi Wine yeesinga, Bobi Wine takola nsobi. Chegera, ne wabaayo gedde biki, mm. ebyekisiru, era criticizing mu abamu bajja kutya, mpozi kongo jeekono. Bobi Wine yagambye, bali baganye okula, bamuleke ye yakula dda neyeyongerayo. Okula kwakuze, Chochito, because Bobi Wine has graduated. Chegera, mm. bwe nalabira Bobi Wine si bwali, that's a fact. Chegera. Mm. bonna abasinzeeko in gradual socialization webakiyita mm. okujja nga okula okitegera with social responsibility mm. waliwo okula naye nga amagezi ogalesi wansi olwanira mabaala okitegera boba ntabeera andeka <laughs> gwaganya ebyempalana boba ntabeera mabaala so okula kwakuze naye ne bebekulu akuze mm. one thing i appreciate about bebekulu kwekuuma obufumbo bwe kitegeera eh? he, he has been exemplary via marriage as an institution ani ne bobi abukumye naye bebekulu amusikolekiseki amusinzeekoamusinza atya okubeera n'omukazi anyirira nga zuwena gwe tomanyi zuwena baali bamwagala nze nalabako ebikonde wakati wa rediyo ne bebekulu era bebekulu weba omwagaza obuzibu vuma mukyala we eh? nze nali mukyala we nepankirako nansindikira odiyo nanga junior That's a red line. <laughs> Nze sawa nko musajja yagala mukyala we nga bebe kulu. Kyoga Bobby tayagala babi. Ah. Kyoga ma Bobby tayagala babi. Ah. Gwasiba postinga. Gwakola ki? Gwasiba postinga. N'abakyala wa n'abakyala wa gundi. Ebi kuno bakubaawo nanga bakazi bankuba ne badda. Okutuwa abakazi okuno bakya butonde. Nze wange bakanoba basatu tebadda. ati kitegeeza ti there is what we call refreshing yourself omusajja bwe mugaana okukwatagana mukati neddako ewammwe mu buganda bakikkiriza gomanyikyo ati batuka oyinza okusanga nabo batuka ate oyinza okusanga nabo batuukane si buli emyaka gye bamaze olaba maama nabagereka avayo naga nti yazaala ki hmm, yazaala abalongotugendekubanatudekubobwine ah, tubadde ku musical financial ne economical tugende ku economical hmm. strength abasatu bana economical strength eriwa ekyaddala bobwine ali waggulu mu bintu byennusu atya esente zazifuna okuviira ddala mu bazungu hmm. nza kulya nalimwene ah, ah, nalimweniyopi takakino kiteka ku bazungu nalimweniyopi twakola muda ku muda mpaka nakatewali yako nza kubulira nze nzo omunere ubongo yabakunganya nga sete mwenye yupi mm. so bob wine atose mm. kulevo ya sudiru rupaleria sina chidi okwati amasinga era mu, mu, mu east africa ati mwete mumanyi let me give you information mm. bob wine an account mu nsi eziwera omukaga if you don't know mulwanirizi wa human rights ah, ebungereza gyatalinyayo kaba mubaninga ne bani ye yaweddeko kogera ku basiyazi asikala bameka yasikanako mutabani wa martin luther mm. bobo yen yamiitingako biden nga tadafuuka president mm. eyo meeting ze yali agimanyiko lubongo yani semboga eyali head of institution yali gediwe makerere so when i'm talking about bobo wine i know him namukolera emyaka ebiri mm. as his senior advisor and i left kambuzemu ekibuzo nga tugenze kakati mu finanso maso bobiwainambeemuvane ku bobiwaini ekafamire yakyagula ni bagagga nnyo bakozi then eyasali tebainakyakumeka Uh, ah, babekulu yekale ekizibu kyalina nti bamuwa handout hey. Eh. osegeera oh. takola mm. eh? kasitatuke wa president mm. ah, hmm. mwana wa waka mm. so sente enkolerere ne sente zebakuwadde mm. ntwala akoze That's Bob Wine. I give him a tick. Mm. Bob Wine, Bob Kuru ya chali ya set. Singo wa dewaku teka ubatu, aniku wandi ya kado kula muringi. Saidi yenu ngatuina yani, ni saidi yenu ngatuina yani. Kamilio ne Bebe Kuru beigati ba luanise Bob Wine. <laughs> Musical. Eh. Two against one. Ati olia ina political affiliation ya matumaji ya kujula. Hey. Osegera, beta gagata manye. Raba kamilio ne Bebe Kuru bagezi nyobe gato already. Eh. Hey. Osegera. If you can't defeat an enemy, mm. make your enemy a friend. Mm. nsegera and you can't defeat them join them owa irumbu yavudeyo nagamba muno bakunganya sente naye yafunako milioni 15 zokka sente zino mwazirya weyongereke mapeka sente zino mwazirya wani yeye wamba ati alumbu ye mwaba mwa ngata tuna bakutandika sente za alumbu ye yaliwa rumbu yobubyo bomojote lumbu ye yaliwa that's a question toyza buli attack eh ekyo